Ю ю ю ю. Комбо комбо комбо комбо комбо комбо. Ё ханатай комбо дээр. Комбо. Яа! Аа! Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. За юу цаана өнөөдөр бөөнөрөө find the button гэж төвчлөрийг ол гэдэг map тоглохж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ map бол маш сонирхолтой map байгаа. Ер нь бол төрөл нь бол ийм find button гэдэг ийм төрлөөрөө байдаг. Тэгээ ер нь бол ийм жижиг нэг тийм island дээр та одоо ингээд одоо Minecraft-ийн төвчлөөр гэдэг юм жижигхэн байдаг да. Тэгээ тэрийг ер нь бол олох байгаа. Тэгээд ер нь бол би бас нэг иймэрхүү юм хүм олох ч юм уу бас puzzle төрлийн тоглоом дуртай болохоор энэ мапыг туршиж үзт юм уу гэж бодлоо. За тэгээ бөөнөр юу ч гэсэн энэ тоглоомыг тоглоцгоо гэж. За тэгээ бөөнөр юу ч гэсэн энийг уншиж үзцгээе. Бидний марк пи гэдэг нь ашгүй. Тэгээд а зэрэг хийж байгаа юм даа. За энэ магаар тоглох болгоо. Divisions, divisions, divisions. Энэ нь өөр хатгалж байгаа. Тэгээд click sign а тэгээд тэгээд тэгээд патрон хийсэн. Тэгээд тэгээд тэгээд тэгээд тэгээд патрон хийсэн. Тэгээд тэгээд тавнаас тассан. А энэ дээр татсан мó. А за. Вау! За level 1 mountain уул уулууд mountains гэсэн байна. Уулууд. За эндээс одоо бөөнөрөө тэр фиш хийцэн. Товчлуурыг олноо. 아짜 인기가 더 길어서 할수 있어. 이슈 여기 기습이 지금 왔으니까 일단 저희 앞에 저희 기술 하고 약간 든 버스 앞쪽 가면 되는 옆쪽 치는 되게 진짜 상관없어. 기초 되어 있어. 아 그러면 그래서 지금 약간 고사 나가서 줘야 아 되게 소리가 아 되게 지금 자리 제가 그럼 바로 줘야 시험 좀 해줘. 오 잡. 여기 형. 아이 대 대리라고 했다. 여 여. 오! Whoa, you way. Яа би яаж буцаж гарах юм гээд. Буцаж гарах юм те. Татдаг мат юм байна уу? Хэлээ та. Биш та тэр юу вэ? А тэр зүгээр цас байна. Хүү ээ гарья. Тамнэ. Ашигтай тэр доор үнээр юм байхгүй тийм. Биш та? Оо! Байсан биш тий. За, level 2 surface гэдэг маа. Йоо чи ёо чи. За, тэр энэ үр тариаг авцгаая. За. Оо, 2000 years later. Two thousand years later. Яа би яг юу хийх ёстой гоё ёстой мэдэх юм алгаа. Уул нийтийг юм хараг байгаахгүй тий. Гэсэн мэт л энэ дорч угс юм байх боломжгүй. За одоо яг олъё заяа. Хаана байж болох уу? За хамгийн эхлээд нь доош нь. Лавны найдлын байгаа та. Тэч тэс үтээ. Яа. Оо. Оо! Дотгошон орчтой биш. Оо, энэ шүү дээ. Yes. Тэгээс та бүхэн бас намайг ойлгоорой. Би энийг аа татахтаа ерөөс ямар ч тийм юу бол оо юу вэ? Ямар ч тийм булгаа бол ашиглаагүй. Гэсэн чи энэ хэр хэцүү юм болоо явчих юм. Оо энэ биш. Энэ биш юм. Оо. Үгүй. Оо level 5 ороод ирлээ шүү дээ. За Fortress гинэ. Ю ю ю ю. Комбо комбо комбо комбо комбо комбо. Ё, ханатай комбо дээр. Комбо! Яа! Аа, үгүй комбо. Ё. Андуута тань баарэ. Андуута үгээр би тэр нэрээ лава руу төлөх хэрэгтэй мэн. Үхээс юм шүү дээ гэхдээ. Юу вэ? Би зүгээр зогсоод байна. Юу? Андуудаа. Андуудаа. Цааш яваарай. Өөртөө андуудаа. Оо юу вэ? Оо энэ нь штий. What? Wow! Ямар сонирхолтой юм. Би удахгүй эний дараа дахиад нэг ийм эпизод хийнэ. Энэ үнэхээр сонирхолтой юм. За энэ Харвас паркур байна. Тийм учраас дөрмийн дагав паркур оо энэ ийм авах юмсэн шүү дээ. Босоод The End City гинэ. Яа. Над юу юм бэ? Оо. Тасарч чижээ бүр. Юу? Ээч юу? Я хатаа яагаад. Я хатаа шууд яагаад. 어! 어! 이거 이거 이거 주시죠. 아, 잠깐만 깔고 자. 자, 어제 바로 이제 어제 이제 잠시 좀 줘. 어서 좀. 좀 뒤로 그냥 나가서 가게. 자, 좀 같이. 자. 예! 예! Хүүе андуудаа би дуусгаагүй шүү дээ. За за ингээ ийм бичлэг үзсэн баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцаа түрүү баярлалаа. Аа та бүхэн намайг өөр ямар нэг тоглоом одоо төгсч ойл коммент хийчихээрэй. Тэгээд дараагийн сүүлд үзэжтэй. Би Строски бүтэн намбургаас үгүй би энэ ахуй.